нас похожих Двигайся так, вот так, дон, стоп, тут Хей, с вами Систерс, и это... Айскрим челлендж для тебя, Систерс делают всегда! И первое мороженое мы сейчас будем пробовать. бери. Я беру. <laughs> Не страшно. Пробовала? А, сейчас нас по очереди. А, а, я поняла, это мороженое не такое, которое я люблю. Фэн. Ага, три. Все? Пишите. Раз. Два. Попробовала? Раз, два, три. Пломбир! Кокос. Кокосовый мороженое. А я думаю, это мороженое с арахисом. Да, ну давайте Так откроем, откроем глаза. Подожди, это же кокос! Ё-моё, это кокос! И пробуем следующее мороженое. Давайте. Боже, Михаил опять не А кто сейчас берет? Алена, Алена. Ну, по очереди. Вот, нас а, Настя вот Я поняла. А! Это мороженое мы кушаем все каждый, время. Каждый день. Это шоколадка. я не понимаю, что там. Настя, попробуй еще раз. Ну это вкусно, мы его едим все время. Раз. Мороженое со вкусом дыни. Арбуза. Кто что сказал? я я арбуза. И вот сейчас мы будем пробовать третье мороженое. Пока что проиграет Настя. Ася. Как всегда. Впрочем, ничего нового. А. Так, где, где, где? Сейчас я еще его... А. Почему тут мало? не вижу Ну, Слушайте, дайте вкусное. мне подумать. У вас осталось что-то после мороженого? Да, орехи. Еще. А я не, я не знаю, что это за мороженое. Ничего не понимаю. А я понимаю. Ладно, давайте. А как? как? Блин. Раз, два, три. Пломбир а... с арахисом и так далее. А, ну да, и у меня тоже с сукатами, орехами и изюмом. Ну, я да. не знаю. Еть называется. большущие. Орехи и Йети называется. Ну, получается, у них по баллу добавилось. У меня вообще ничего. Я вообще не поняла, что это. Я первое мороженое, я же говорила. А, так это как поздно. Давайте. А я извиняюсь. Ну, а Давайте. Продолжаем. Э, четвертое, походу, мороженое. Да. Все? Раз, Раз подождите, два, подождите, подождите, я думаю. А, ладно. Раз, два, три. А Мороженое ягода. было. Жвачки, да, жвачки. Блин, точно. А, а ты что сказала? Я сказала лесная ягода. Вроде. Да, жвачка. Да, да, жвачка. я пробую. А, да я попробую. Дайте мне. Ну. Это моя <laughs> рука. Мне мороженое надо. Фу, оно ну такое невкусное. У кого мороженое? А, жизнь, конечно. Я, похоже, знаю, это мороженое. Да, капай, раз, два. Мороженое со ну, вкусом. Э, лесная ягода. Да, лесная ягода. Не всегда. Да, это мое. Да, это мое вкусно. Я вроде его не Ты сама, да, я Стоп. говорила, Пробуем э, э, какое там мороженое, я не помню. Следующее. Следующее мороженое. Мы Сколько у меня какой? вообще баллов? А я буду монтировать, я поставлю. Да. Скорее всего, у меня вообще ноль. А это такое. Лёля, давай. Сейчас, подожди, меня после... А, все, я поняла, да. Можно мне потом еще? Подожди, а, вкусненько. Я обожаю мороженое. три. Пломбир! Да, да. Пломбир? Да, это мороженое пломбир. И осталось последнее мороженое, но его даже угадывать нечего. Это шоколадное. Да. Потому что мы уже увидели, на последнем мороженое. Вот, ё Да. Я ну, все равно хотела попробовать. Выйдите. Оно с кусочками шоколада. Оно не надо Почему Хорошо, что мы его не угадывали, потому что такое мороженое не люблю. А мне нравится. Всем нравится, а меня вообще. Зрители подождут, мы поедем? Дайте мне это. А мне Тебе какой дать? <laughs> Ладно, давайте. Раз, два, три. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки.